опять про говно Волшебный фильмец Здесь грехов полотно Дилдозы и дно Акценты пиздец Мотивный фильмец Заебал он всех в край Здесь шутки и стёб Деградство сулят шматы